يحدونا بذلك قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج قال العلماء في هذا الحديث تكليف وتخفيف وتشريف إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا وهذا تكليف منه عليه الصلاة والسلام لك أنت المسلم سواء كنت صغيرا أو كبيرا سواء كنت شابا أو شيبا سواء كنت رجلا أو امرأة أنت مكلف كمسلم بأن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وأن تبلغ هذا الدين كما جاء في التفاسير بتفسير قوله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر قال ابن تيمية رحمه, ابن تيمية رحم الله رحمه الله قال وفي هذه الآية أو في هذه الآية إشارة لكل مسلم أنه وجب عليه اتباع ما جاء للنبي بأن يكون منذرا ومبشرا بهذا الدين فإذا بلغوا تكليف عني تشريف أنت ستبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن تبلغ عن المنظرين ولا المفكرين ولا عن غيرهم إنما عن النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق ولو آية تخفيف فلست مطالبا بتبليغ كل الدين بل ببعض الدين بل بآية واحدة من هذا الدين